ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਓਏ ਰੁਕ ਤੋ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਰੀ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਸੁ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੋਏ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ પૂછના એ તો પેલા ગરીબ જગ્યા પર હતી देखा तो अब तो अच्छा हम तो मैंने कुर्ता नहीं पहचान नहीं रही दो तो कुर्ता नहीं मेरे पे एक में पाया है दूसरे तेरे हाथ से पिंड में चौधरी जी थी तेरे को बस दो ही कुर्ते ने जी नहीं मेरे दो रेशमी कुर्तियां मिली पर मैं ईद पे पाऊंगी तू तो आप रेशम है तेनों रेशम की लोड़ है क्या झूठिया अठवेशम तो जिस रंग में छू रहे ना तो फिर रंग गीला हो जाता तू सच कह रहे हैं सौ फीसद सच कह रहे फिर सच ही होगा आई कितने अंदर सुती पड़ी है क्यों पहले कई बार समझाया कि तीर बॉलड़ी नहीं रही जवान हो गई तेरा प्यो पिंदा चौधरी है तो मम्मी तेरा एक गरीब नजारे के पुत्र ना ऐसा हंसना करना अच्छा नहीं लगता चल अंदर चल तू गल तो पक्की है कि गुस्सा है पर मजा भी तो बस तो कोई खास गल नहीं जो गल आम नहीं पर भी खास ही नहीं चल दस मामला क्यों बनाया है रेशमा बैठना मुख्य बनाया है हमेशा तुम अन्ना बुलाया कर ओ क्यों वो असली कि मैं गुरु मुबारक का पुत्र हाँ तू इच्छा रूप दी जी ये गल तो मैंने पहले भी पता सी इन ना बोलने वाली केड़ी गल है होगी उस दिन ताई ने मैंने अच्छा तो उस दिन बेबे की गल का बुरा मनाया देख फजल अमीर होना कोई नेकी है तो गरीब होना कोई बुराई नहीं साढ़े आसे पास लखा लोग गरीब ने मैं तो सोचनी है कि गुरबत में समझौता करना सबसे बड़ी बुराई है ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ समझने वाली केड़ी गल है तू गुरबत में कबूल करने तो इनकार कर दे ਉਹ ਕੀ ਹੈ तो कोई और काम कर ले तू मेरे तरह अनपढ़ थोड़ी है आज जमाता पास है बंदा हिम्मत करे तो की कुछ नहीं कर सकता ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ Dígale. Nunca te करने वाले पता नहीं की गल कुछ दिनों तो सवेरे सवेरे जाता तो शामी घर वापस आता नाले आजकल बड़ा चुप चुप रहा आहो भगवान महसूस तो मैं भी किया मैं क्या जवान पुत्र है कभी कोल बिठा के पूछो तो सही उन्हें की परेशानी है ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਜੀ है मुबारक पुत्र पर कब मुबारक दे रहे हैं माँ मैंने नौकरी मिल गई है नौकरी मिल गई है हाँ, हाँ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸੁਣਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀ काम करते हिंदी आज चंद साढ़े मेरे की ले गया ये मैं सची जो लग रही सोचा तुम मिल भी जाना सची ने सुना फसल में तनख्वाह तो दी पर आप तो आ रहा है आवेगा छेती आएगा मैं पता है हो अपनी माँ तत्ती बगैर उदास हो गया अच्छा चाची मैं चल गया माँ वो देख रही है ना अच्छा ठीक है तेन जी है रात तेन घर में भाग ला अल्लाह तला के फसलों पर उन्नाल चौसा की फसलें बहुत ही चंगी हुई है शुक्र शुक्र नहीं क्या अंतर जी चला शुक्र રાહમ ભગવાન દીધી આદિલ બહમત કોઈ સાડા ભી ફતપુત્ર આયા કે નહીં તહાડા તો નીલ બતા કરીમ ના અચ્છા યો ઉસની મિંદુ બે પુત્ર ફઝલ દો આહો ઓ નહી એ પોજે સુધી હાજી બાયું ચાલે ઓય ખત મિલદે તેરે તારા પરિયે લાગ્યા ને બાય ચાલે કે પુત્ર સિંધાકો પર આલે ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਖੱਤ ਪੜਵਾਣਾ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ ਪੜਵਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ सब पढ़ने सुनने वालों को अलैक्म प्यारे अब्बा जान मैं अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हूँ आपका खत मिला हलाल से गाई आपने मेरी शादी के बारे में पूछा है इस सिलसिले में अर्ज यह है कि आप मेरी शादी की बिल्कुल फिक्र ना करें जब मैं मुलाजमत पूरी करके लौटूंगा तो शादी के बारे में देखा जाएगा अभी आप रुपये जमा करें और खेत खरीदें हम भी समंदे खान की तरह चौधरी क्यों ना बने माँ को सलाम हाँ तो मुंशी शमशाद जी रेशमा का क्या हाल है खुदा के वास्ते मेरे आने का ये राज किसी पर राज ना करना भाई उसके बाप से डर लगता है बड़ा सख्त मिजाज आदमी है पुत्र ये अपने खत मेरी धीरा जिक्र करे بعدم شر تعبير لها موجود جميل دمر انت كده تبعت في الجيش ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਖੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ तू तो खत लिख के सारा मामला ही ठीक कर देता है शौकत मैंने तो भूल के आ गया हाँ, हाँ मैं थोड़े घर का तो वादियों तो कि अपने यार नहीं बुलाइए बड़ी मेहरबानी साढ़े को तो यह भी नहीं होता मैं तो मैं खुश कर रहा था ये दस के पुत्र रेशमा की हाल है ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ और बतू जी जी चौधरी साहब ने दो दो बलसी का इंतजाम कर मैं उन्हें लैके आया ऐसी केड़ी गल है जी तू ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पुत्र के मथे पे सिरे बजे लिखा मुबारक हो कि नहीं ये ख्वाहिश तो हर मां प्यू की होंगी तो फिर मैं रेशमा में अपनी धी समझा इस तो चंगी होर तो नहीं गल है साड़ी दर पुस्त जी दोस्ती लगी आ गई है वो इस रिश्ते के नाल गूढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं तेरे लिए है समझाना और मेरे लोग तो कोई इनकार नहीं तेरी भरजाई जरा गई पेके अच्छा वो आ जाए तो मशुरा करके बिस्मिल्ला कर देने लै फिर मैं इजाजत दे मैं जरा आराम कर लस्सी पानी पी लै की हो गया तुम समझ आ लस्सी पानी मैं नहीं पी मैं छेती छेती जाके नासर की मां यह खुशखबरी सुना चलो फिर हमारा जिस तरह तेरा दिल करना करना जिस तरह तेरा दिल करना ਲੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਖ ਰੱਬ ਰੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ चाचा करीम बख्शा कुछ सुना दे ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਮਝਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮੱਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੱਬਾ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜੇ ਓਹੋ ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਅੰਦਰੇ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕੋਈ ਜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮ वालेकुम सलाम मेरा पुत्र है खैर से इनकी क्यों करना थे ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ सट लग गई थी तो मां ने क्यों नहीं बचा माँ सबकी बोटी साथ पड़ने लगी हमें मामूली का जख्म है मेरे जख्म को जुराम के कमरे अंदर है और कैसे पुत्र कोई एक्सीडेंट तो हो गया सी तो लग के सट लग गई जिसकी वजह से लंगड़ा हटा गई बोटी साथ पड़ने लगी नहीं मां नहीं जवान तो अपने देश से जाना कुर्बान कर देंगे वो तो मामूली का जख्म है शाला तेन पुती लाने लगी पुत्र ये बस तो कितनी छुट्टी आया हम मैं हमेशा तेरे को जाऊंगा मां क्योंकि मैं नौकरी तो पेंशन मिल रही है अच्छा पुत्र तो थे रहेगा हाँ मां हमेशा तेरे को जी तारा मेरा पुत्र देख पुत्र कि सोहनिया फसल ने रब का करम हो गया देख है मैं ही काम करने लगा भाजी एक ही पुत्र मैं वैन लैन लगा पर वैन आएगी कितों बेटा ओदा बंदोबस्त मैं कर दिता शहर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी मैंने माहवार किस्तों के उत्ते वैगन देने तैयार हो गई है तो परसों जाके मैं लै आवागा तू तो कमाल ही करता पुत्र फजिया है वाह वाह ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਵੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਅੱਛੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਬੈਠ ਬੈਠ जिंदगी धोखे में रच गया बड़ा ही स्वाद है और खा लो ना थोड़ी वो नहीं रच के खा लेंगे कौन है मारा समुद्र भाई वालेकुम असलम फजल कितने अंदर है रोटी खा रहे हैं बड़े शहर थके है फजल पुत्र पुत्र फजल चौधरी समंदे खान साहब आए ने जी तुसी आओ पुत्र मैं पर तुसी क्यों तकलीफ की ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੈਗਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਆਵਾਂ ਤਾਰਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਦੁੱਲੇ ਫੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੂੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਤੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੇ ਨੂੰ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ जैसे अगर मेरा बुआ देता ना तो फिर पता नहीं कभी तो मुझे इंतजार करना पड़े खुल के खुल के